Muy bien a todos, aquí en un nuevo video para mi canal Y como ya leyeron el, el título Vamos sacar un screenshot sin ningún programa Bueno, es muy fácil O sea, que no lo sabe Pero yo se lo dejo Tienen que apretar ZRL Derecho o izquierdo Y la tecla Imprimir pantalla Después de esto Van al buscador y buscas Paint Lo abres Le das, le das a ZRLB y sería ya está tu screenshot de cualquier cosa sin ocupar ningún programa. Y si te gustó, dale suscríbete, suscríbete y like. si no te ha gustado, dale like igual. Chao, chao.